¿Tienes una impresora Epson L1110? ¿Tiene el error de almohadillas de tinta llegó al final de su vida útil? ¿Ya está bloqueada y no te deja imprimir? No te preocupes. Soy Sofía, del sitio web recepalmohadillas.com. Quédate hasta el final y te diré paso a paso qué hacer. Paso 1. Haber creado en el disco local C una carpeta llamada recepalmohadillas.com. Haberla excluida del antivirus y descargado el programa en dicha carpeta. Paso 2. Activar el programa con la licencia recibida. Abajo en la descripción, te dejaré un enlace de compra. Paso 3. Con el programa activado, hacer clic en Select y luego seleccionar el puerto USB al que está conectada la impresora y después presionar OK. Paso 4. Ahora, hacer clic en el botón particular. Luego, en el menú, buscar la opción Waste Ink Pad Counter y hacer clic en OK. Paso 5. Este es el reseteador. Seleccionamos los contadores y damos clic en Check. Esperamos a que cargue para ver el contador. Paso 6. Si el contador está al 100%, entonces es posible resetearlo. Nuevamente, seleccionamos los contadores y damos clic en Resetear. Paso 7. Para que los cambios se apliquen correctamente, apagar la impresora, desconectar todos los cables y esperar 10 segundos. Luego, volver a conectar los cables y encender la impresora. Perfecto, por último, vamos a comprobar que la impresora quedó funcionando correctamente. Listo. Gracias por ver el video. Si te gustó el video, dale clic en me gusta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nuestros próximos videos. Si deseas mantenerte en contacto, contáctanos por WhatsApp al número que ves en pantalla. Nos vemos pronto.